uyu munsi rero naje nje kuganiriza abagabo bashuti banjye rero nje kubaganiriza ku kibazo mumaze iminsi muri kumbaza ku muti ngenda mbarangira mukambaza ngo ese uyu muti ukuze igitsina ntabwo ushobora gutera ingaruka ku muntu urangiza vuba ese ko umuntu urangiza vuba awukoresheje nta kibazo yanje kubasubiza rero wowe urangiza vuba wa mugabo we urangiza vuba Ah, murabona ko umugore n'umugabo iyo babana umwe muri bo hari igihe akora imibonano kugira ngo yishimishe arangize yigendere wowe wa mugabo ushaka urangiza vuba ese kurangiza vuba madamu wawe we uzi ameze ati ese ubasha gutekereza kubaza madamu wawe ngo madamu wanjye warangije twakora iki kugira ngo madamu wawe ajye arangiza nawe yishime aruhuke mu mutwe aka kanya rero naje nje kugira ngo nkubwire ukuntu uzajya ubigenza kugira ngo ubashe kurangiza na madamu wawe arangije kandi ujye umubaza umubaze ngo sheri warangije muraho muraho neza bakunzi banjye ndabasuhuje cyane hello hello hello hello hello abakurikirana yelo tivi ndagarutse ya noneho uyu munsi nzaniye ikintu cyiza abagabo abagabo uyu munsi mva abagabo nararebye nsanga murankunda murankurikirana cyane uyu munsi rero noneho uyu munsi ni mwebwe ngiye kwitaho nta wundi muntu mvanzemo ubundi najyaga nzanga wa mugabo we wa mugore we noneho ubu ngubu mva nje kubwira abagabo bakunzi rero ba yero tivi ndabasuhuje cyane ahantu muherereye mu bihugu bitandukanye aho uri hose uko waba umeze kose birashoboka uyu munsi ko umeze neza ejo ukaba utari umeze neza birashoboka ko uyu munsi utameze neza ariko ejo uzamera neza turabizi neza twese ko iminsi idasa ndabasuhuje rero wihangane niba utameze neza Eh, nimugoroba uramera neza ejo uzamera neza abantu rero bari mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gihugu cy'u rwanda mwese mwese yambu yambu ndabasuje cyane kandi ndabakunda nk'ibisanzwe rero ni wa mubyeyi wanyu mukunda cyane mwitaho wa undi uza kuri yero tivi akaza akabaganiza akabaha ibintu by'umumaro uyu munsi rero naje nje kuganiriza abagabo bashuti banjye ndabizi neza ko mu nkunda kandi munzirikana muramamagara amakomenti ndanjya nyabona ni ukuri ndabakunda nanjye kandi cyane uyu munsi rero nje kubaganiza ku kibazo mumaze iminsi muri kumbaza ku muti ngenda mbarangira mukambaza ngo ese uyu muti ukuze igitsina ntabwo ushobora gutera ingaruka ku muntu urangiza vuba ese ko umuntu umuntu urangiza vuba awukoresheje nta kibazo yanje kubasubiza rero wowe urangiza vuba wa mugabo we urangiza vuba ah, murabona ko umugore n'umugabo iyo babana umwe muri bo hari igihe akora imibonano kugira ngo yishimishe arangize yigendere wowe wa mugabo ushaka urangiza vuba ese ko urangiza vuba madamu wawe we uzi ameze ati ese ubasha gutekereza kubaza madamu wawe ngo madamu wanjye warangije twakora iki kugira ngo madamu wawe ajye arangiza nawe yishime aruhuke mu mutwe aka kanya rero naje nje kugira ngo nkubwire ukuntu uzajya ubigenza kugira ngo ubashe kurangiza na madamu wawe arangije kandi ujye umubaza umubaze ngo sheri warangije sheri turangize yego nakubwira ati yego cyangwa se nakubwira ngo ndumva nyine tutarangiza none hashiri buretse kandi wowe ufite guhita wowe urumva byaje byaje uwo mugabo urumva byaje urumva nyine ugiye kurangiza reka nkwereke ukuntu uzajya ubigenza ngiye kurangira umuti ibintu dusanzwe tubona hano mu masoko atandukanye ujya kuri botike ukabihasanga wajya mu isoko ukabihasanga wajya ku muhanda ugasanga babandi baba batanditse ku muhanda bari kubicuruza dore ukuntu uzabigenza rero wowe urabona tangawizi tangawizi iyo mu cyayi urayifata ukabanza ugakora isuku mbere ya byose mubyo mubanza mukora isuku ukabanza ugakora isuku mu ntoki zawe wamara gukora isuku ugafata tangawizi yawe ukayikorera isuku nawe ukayironga ukayigira neza warangiza kuyironga ugahita ufata ukayiharura ukaharuraho ugakuraho turiya dushishwa tw'inyuma wamara kudukuraho tangawizi igasigara imeze fureshi ukayirambika ku kintu cyiza wateguye kimeze neza ushobora kuba ufite burenda k'akamashini gasya ushobora kuba ufite rape ese ushobora kuba ufite isekuru agasekuru kamwe gatoya cyangwa se isekuru nini bitewe n'ahantu uherereye urafata ugafata indimu ugafata tangawizi yawe wamara gufata tangawizi yawe ukayisya cyangwa se ukayisekura cyangwa se ugafata rape ku bantu batunze rape rape rape iyi ngiyi urapishaho karoti urapishaho inyanya ugafata ukarapa wamara kurapa urabona uburyo ki tangawizi bimajije imajije kunoga neza wayigize neza ukarapira hamwe hatoya rapa igira ahantu hanini ho kurapira ikagera n'ahantu hato urarapa neza wowe ufite burenda nyine ukayisya iranoga neza ikagenda ikanoga cyane sasa rero ibyo ngibyo iyo kubikora wa mugabo we ni wowe kubwira kandi ugomba kubikora mu ibanga ntushaka ko madamu wawe uzamutume ku buryo azaza agatungurwa uzabikore mu ibanga ryawe noneho na umutume ku muhanda wowe wabiguze wabikoze mu ibanga kugira ngo ushobora kwitinya ukuvuga ngo yego nibikora ngo madamu wanjye baransika ngo aratekereza ngo ibintu ngo ngiye kubikora iki iki wowe uzabikore mu ibanga ryawe numara gukora neza iyo tangawizi utunganye neza hahandi wakoreye ufate igitunguru igitunguru iki cy'umutuku kandi bivuga birakora bino bintu ntubisuzugure ufate igitunguru cyawe cy'umutuku nacyo ugitunganye ukigire neza nurangiza cya gitunguru ugikatemo kabiri numara kugikatamo kabiri kuko aba ari kuko biterwa n'icyo waguze ushobora kuba uzagura kinini cyangwa se gito kiringaniye nugura kinini uzagisaturemo kabiri nugura igitoya ubwo uzagikoreshe cyose noneho nurangiza nacyo ugisye cyangwa se nacyo ukirape impamvu wenda nta ntakurangiye ngo uzabivanga igitunguru gihita kigira umutobe mwinshi mwinshi cyane reba umutobe wa tangawizi ufate n'uw'indimu bihita biba byinshi cyane birenze ikintu wowe rero uzakora numara gukora icyo gitunguru wakirabye nacyo cyangwa se wagicishe muri burenda cyangwa wagisekuye uzafate ya mitobe yombi uyivange numara kuyivanga ufate ikiyiko kimwe kinini cy'ubuki wa mugabo umva madamu wawe nahagera nurangiza kubikora ibyo bintu uzafate urwo ruvange urwo ruvange ikiko kimwe cy'ubuki ukibuke none cya gitunguru nurangiza ibyo bintu birangiza byose uvange rwa ruvange wa mutobe wose uwuvangire mu itasi nurangiza unywe mbere y'isaha y'uko ukora imibonano n'umugore wawe uzafate ubanze wowe ubwawe unywe wa muti isaha nishira ewa na madamu ugenda umutera imitoma ugenda umuganiriza umutegure wa mugabo umwegere ukore imibonano azatungurwa hmm. avuga atari ku wundi umugabo wanjye noneho uyu munsi byagenze gute ni ukuri ndakurahiye ibyo bintu nubikorera umugore wawe kandi ikindi jya ubanza wikuremo siteresi ujye ukora imibonano wabanje gutegura kuko ushobora kubikora gutyo ukavuga ngo ngo reka ngo nyine kubera ko uwo muti uri butume utarangiza vuba wowe ugakomeza ugahatiriza aha wowe n'ubundi ni mu mutwe byose bitegurirwa banza ubikore nta stress banza ibyo byose wumve ko icyo gikorwa cyo cyonyine ugiyemo cyonyine nta kindi nurangiza <laughs> madamu wawe aza ku gato ku bimeze bite ku buryo azajya anakubwira ati gushira ikoza aha ngaha ndumva aribyo fureshi erega wapfukiranye madamu wawe kuko kurangiza vuba birababaza birababaza birababaza bibabaza umugore nawe ubwawe mugabo we uhora ufite ipfunwe wumva buse koko madamu wanjye ntiwatekereza gukora icyo gikorwa ukavuga ati mana noneho n'impita ndangiza buse madamu wanjye eh, ni hahandi binarangira nyine madamu waguciye inyuma sori ku mugabo byabayeho umugore akaba amuciye inyuma kubera iyo mpamvu ariko noneho igisubizo kiraje kora icyo kintu wigisuzugura bikore nibidakunda ngewe uzampamagara umubaze ngo kubera iki bitakunze icyo gihe ni n'igihe uzaba ufite ikibazo yesi ariko ubu tuvugana wowe ubikoze uko nabikubwiye nta kibazo wowe wagira sibyo kora icyo nywa nywa unywe urwo ruvange ikindi ushobora kuba ako kanya utabona ubuki birashoboka ko ako kanya utabona ubuki niba ako kanya utabona ubuki koresha umuneke fata umuneke nawe ubusye kwa kundi ubigenze kwa kundi nakubwiye nurangiza ibyo ngibyo kubikora wafashe na wa muneke wawuseye cyangwa se wa umuneke urawusya ufata iki ukawusya cyangwa ukawucisha muri burenda nawe ukanoga wamara kunoga nyine ugahita ubivanga ubwo tuvuge ko wabuze ubuki kandi ubuki ntuzakoreshe ubuki bwose bubonetse ni ubuki bw'umwimerere bw'umwimerere bwa bundi bw'ubunyarwanda nibwo dukeneye buyunguruye bumeze neza nibwo dukeneye kugira ngo wa mugabo we utongera guteza ikibazo madamu wawe nawe ubwawe utongera kugira ipfunwe vanga usa ubu nimwegera ubusa nintangira kumukarisa nk'abandi ndarangije hari n'igihe umwegera mutangiye gutegura igikorwa watangira gutegura igikorwa ugahita ako kanya ugahita urangiza utanagezemo urumva ni ikibazo gikomeye birababaza birababaza ndabizi bitera ikibazo uhora wumva ku mutima wawe uhangayitse madamu uramureba ukumva isoni zirakwishe mudamu wawe nawe iyo utangiye kumutegura ahita avuga ah n'ubundi se ni ugucira n'ubundi ni ako kanya ahita wowe kora icyo kintu icyo nzi cyo uzampamagara uzambwira kandi nizeye ntashidikanya ko ukimara kukireba ukabikora bizahita bikunda ku bantu rero ku bantu bari bamaze iminsi bampamagara bambaza umuti wo kuba umuti wabavura kurangiza vuba bakajya bakora bagakora nk'isaha yose eh? <laughs> utazica abadamu wawe ujye mubanza mu biganireho utazakora umwanya munini wowe utitaye ku marangamutima ye jya ubanza wowe uganire na madamu wawe birashoboka ko ashobora kurangiza mbere yawe ariko narangiza mbere yawe nawe ubwawe ujya ukomeza ya magambo meza umubwira kwa kundi uri kubikora neza azarangiza anakomereza kubera iki yaryohewe sibyo se kuraje rero ku bagabo murabizi ndabakunda ndabubaha ni ukuri mu byubahiro byanyu mwubahwe cyane cyane ntukomeze kugira ipfunwe rero gukomeza kugira ipfunwe mfite mfite eh, mfite imari ntoya mfite dore ni kagufi dore oya si byo ni ibiki dore kandi mbazanira mbazanira igisubizo ntumura rwose ntabwo ibintu byo kurangiza vuba ntabwo bizongera nukurikiza inama uba wagiriwe nukurikiza inama uba wagiriwe ntabwo ibizongera kuba ngufiya uzajya ugerageza ku buryo ki izangana uko ushaka nurusha nukomeza ugashaka kugira ndende cyane muganga muganga azafata izindi ngamba ntuzandenganye ngewe yego mba nakurangiye uburyo ubigenzamo neza kugira ngo gahunda zawe zigende neza mu buriri ye mu buri tuba dushaka kugira ngo ntusenye wubake kandi bya bindi byanyu byo kujya kugeragereza ku bandi no madamu wawe niwe niwe gusa ugomba kubikorera kuko guca inyuma umugore ntabwo ari sawa si byiza ku kantu ntabwo aba ari neza murakoze rero ndabakunda mama bafite ibintu byinshi byinshi byinshi bitandukanye yego nzajya nkomeza mbaganiriza ibintu byinshi bitandukanye wampamagara rero ushaka ubundi busobanuro wampamagara nimero ni yayindi zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe ndabakunda rero nakagaruka tuzasubira ok waba rero ibintu byose waba ukeneye ikintu cyose uzajya ukenera ushaka kugira ngo tugusobanurire byimbitse byimbitse wajya wandika kuri komenti harya hasi uzajya ubibona kuri komenti wandike usaba gusobanura ubwo ari bwo bwose ukeneye tuzaba duhita dusoma tugusubize kandi turabakunda cyane mwibuka gukanda sabusikarayibu kuri yero tivi turabakunda cyane